Le 10 décembre dernier, lors de l'élection du porte-parole ici en Belgique, vous, les camarades sans papier, vous m'avez porté votre voix et vous m'avez élu comme votre représentant au niveau du Forum économique et social européen. Je vous remercie. Lors de ce forum, le 6 et le 7 mars dernier, mon camarade Saïd et moi avons évoqué la question du sans-papier. Et notre combat va continuer dans ce sens pour que dans l'avenir, qu'il y ait une journée dédiée aux sans-papiers. Euh, le forum, c'est un espace européen là où la société civile se rencontre euh, sur la thématique d'immigration. Le forum était concentré sur l'accueil des réfugiés, mais euh, la question des sans-papiers était disparue. La réaction des personnes quand j'ai évoqué de la question des sans-papiers en Belgique, surtout quand je leur ai donné le chiffre de 150 000, ils étaient tous étonnés. Ils ne savaient pas qu'ici, dans la capitale de l'Europe, il y avait autant de personnes sans papier. Le discours de terrain et le discours des associations qui luttent dans les terrains, qui luttent à côté des sans-papiers, ils n'étaient pas présents. Aujourd'hui, on a vraiment réussi de, faire euh, engager d'autres associations qui n'étaient pas vraiment dans ce volet-là. Et là, aujourd'hui, ils participent avec nous sur, euh, sur ce volet. Ce qu'on se réjouit aujourd'hui, Saïd et moi, c'est d'avoir fait parler de la question des sans-papiers dedans. Personne de ces personnes-là qui étaient venus, il n'y avait pas de sans-papiers. Il n'y avait que Saïd et moi qui étaient, sans-papiers. C'est une première. Les amis dans le passé, on a parlé de ça. Donc la lutte doit continuer dans ce sens pour que dans l'avenir, qu'on parle plus aussi des sans-papiers qui sont là, qui ne sont, qui sont pas un problème, mais une solution. Donc euh, il faut qu'on sorte dans la rue pour faire entendre notre voix.